хотел показать вам кусочек, кусочек, хе, винтик. Как вот легче всего делать, если вы дизайнер, хотя и музыкант, и дизайнер, и все в одном лице. Фото-видеосъемку осуществляю, смотрите, Вот, готовлю под издание свои работы еще одни. Давай отбывай поставим какой-нибудь. Вот, тоже веселенький. Вот это да, музычка играет. Вот, смотрите, вот если у меня вот мне нужно издать. Вот я готовлю под издание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать. Вот тут один альбом, там, там один альбом, там один альбом, там, там один альбом там два, вот, два альбома, получается много альбомов, там где по, по два, сплиты, вот, для этого я облегчаю, облегчаю себе работу, как, смотрите, вот, видите, задняя часть, вот в задней части мне надо будет вот, вот сплит, там ля-ля-ля, ставил, а тут вот, вот, видите, одна группа вот песни. Вот звездочка один чувствует. Вот один альбом, потом бац, думал, э, две звездочки, вставил альбом. И вот так вот я раз, вот один я уже сделал, так, сейчас покажу, смотрите, вот один готов. Вот, видите, то есть сначала заднюю, заднюю часть сначала надо делать. Вот, заднюю задняя часть сделана. И тут тут получается вот ставил альбом, чтобы не переставлять. Вот, вот ставил ставил альбом. Ой, второй диск. Второй сидит тут сплит тоже. Тут сплит, там, там два альбома одной группы, а тут сплит. Вот. Ну, это тоже главное не перепутать. Вот сейчас я вот сделаю у вас на глазах, так сказать. Вот третий диск надо сделать, да? Вот. Back. Я думал, ты так бэк лучше поставить, да? Надо переделаю. Лучше это поставлю бэком. А сейчас поставим бэк. Так, не нравится. Лучше вот это бэком поставить. Вот. Так вот. Тут закрываем. Все. Чтобы не мешало. Раз. Вот так это раз. Подгоняем под размерчик. Вот так вот, вот так вот. Что-то не то, да? неудобно чесаря снимать и делать, конечно. Штатива я еще себе не купил, блин, с рук снимать не очень удобно. Скажу вам. Так, третий это у нас, это не сплит, это получается. Ну, поняли, о чем я, да? Так, вот сейчас вот, ну, сплит мне сейчас не надо. Раз, убираем. Хотя, хотя сейчас, наверное, сплит найду и все. Все, вы поняли, когда? Шо, ну, короче, чтобы сделать, чтобы ну, хочу рассказать вам, как сказать так. Сначала я создаю идею, потом я пишу музыку, ну, стихи или музыку сначала. Сначала или музыку, или сначала стихи, потом музыку под стихи, или сначала музыку, а потом стихи под музыку, когда как. Вот, потом, значит, э, что-то там убираю, другие проекты что-то там переделываю. Вот, ну, как бы так. Процесс такой. То есть получается идея сначала, потом э, как специалист записываешь. Э, если сам не можешь реализовать, то нанимаешь людей, вместе записываете. Там э, клипы можно снимать, выступать. Вот, там, ну, если один, то, то один. Студийная, студийная музыка, деятельность. Потом вот, вот скомпонуете, ищите лейблы, ну то я дальше покажу, ищите лейблы, где издаться, отсылайте им в mp3 эм лучше. И лучше full, full альбомом. Это самое альбом, который хотите сдать. они говорят, да, классно, хотим издать, присылайте э, оригинал, ну в этот, в Wave матрицу. Ну, присылайте Wave матрицу, делайте сами дизайн, оставляете место под их э, логотип лейбла. И воля. И через время вам присылают ваши авторские диски или кассеты или пластинки. И все. И вы, так сказать, вас знает весь мир. Все. Это была первая часть. Вот как по дизайну самому делать дизайны быть, задней частью делаете заготовочку, и вы потом просто меняете название, картинки, и все. Все, всем пока. Ну, то есть не пока, это первая часть. Всем привет. Сейчас показываю вам, как часть вторая. Как издаться, точнее, путь от идеи до издания э, своей музыки. То есть сначала вы как получается, это как шоу-бизнес, да. То есть это же есть шоу-бизнес. Это получается вы сначала как владелец бизнеса создаете идею, потом думаете, какие вам для этого нужны ресурсы, либо вы сами ну, придумываете там музыку, музыкальную там или сначала концепция какая-то должна быть альбома, потом потом, значит, вы как специалист считаете, ага, сможете ли, на чем вы сможете сыграть, если вы сами на всем можете <laughs> сыграть, то э, можете сами все сделать. Если нет, то людей нанимаете. Ну, ищите единомышленников, как сейчас модно сказать, ищите, эм, берете в интернет, залазите и пишите поиск музыкантов, или идете там в кабак и говорите, вот, чувак, есть идея, давай с тобой это самое, ты там барабанщик, дадим объявление, забахаем альбомчик. Вот, либо, либо на концерте. Ну, короче, найти музыканта было бы желание, короче. Там все найдется. Значит, как специалист вы создаете. Вот. Ну, тут как бы, если есть дизайнеры, то и, э, и деньги на них, чтобы платить, потому что сейчас за бесплатное вряд ли кто-то что будет делать. Ну, я сам все делаю, в принципе. Вот, значит, я, смотрите, я для издания подготовил 13 дисков. Вот, смотрите, вот. Вот, Incest, два альбома. Вот, значит, я вот э, в первом выпуске показывал программу, в которой это делал. Вот, получается, в PDF оно все. Я, ну, я создаю PDF в супер качестве. А в отличном 600 там этих самых на 1000 что-то такое там. Короче, качество отличное очень. Но ну, опять-таки, если на глянце печатали, тогда качество классное будет, да. Если на, вот как я делаю, на C, CVL Minis, там качество, конечно, вы видели в моих выпусках, они печатают на какой-то бумаге, как она, мелованная, там качество э, не глянец, фиговое качество, тут классное, ну все, мам, я, Вот, вот оно. Вот оно как в PDF выглядит. Вот, потом я это дело, вот, есть такой, например, конвертирование PDF файла онлайн. Вот, берете раз туда, вот, выбор файла, раз, конвертировать, раз онлайн, и оно пям, вот оно, раз, и пошло на скачивание. Видите? Все, уже есть там следующий. Вот, раз. Конвертировать. Раз, поехали. Вот, ну и потом, получается, открываете. раз покажу наглядно, так сказать. Вот, открываете. Вот, бэк. Раз. Копия. Распаковка. Пям. И потом вот, пожалуйста, уже готовый продукт. Все отлично. Back. Называем его back. Вот back. Теперь фронт. Теперь фронт. Раз так. Вот фронт. Вот фронт распечатали. Точнее, не распечатали, а распаковали. Вот он уже готов. Вот это вот уже и формат тут под лейбл готов уже. Размеры все. Все уже готово. Для ихнего, как лейбл загадал, вот, например, место. Вот тут они оставят свой логотип, вот тут. Вот тут будет их логотип, или тут. Ну вот тут вот. Вот их. Специально нужно место оставить. Так, теперь вот, вот я, то есть это, вот он я, собственной персоной, Warhol. Вот, фронт пишем. Да-да, что создал он. Вот диск сейчас будет Опа, а вот диск, как выглядеть будет вот. Вот сплит тут. Angel of God and Incest. Вот как диск выглядит. Опа. Вот готово. Вот. Кстати, это вот играет. Я поставил тут в Вейве. Как раз думал в Христиане тебе играет. Ну, все, в следующем выпуске я вам покажу покажу процесс дальше. Хай! Продолжаю выпуск. Третий выпуск уже пошел. Так, это я включил. Dominion Hell on Earth. Вот. Вот э, диск, вот видите, Wave, вот, 1411 килобит в секунду, качество, все. Ну, у меня он есть в MP3, эм для своих нужных вот он, 320 килобит, это название, это я с диска, с, с матрицы э, сделал, для лейбла. Это э, третья часть, продолжаю э, рассказ как от идеи, путь от идеи до известности, до издания на лейблах. О, так. Вот, значит, вот у меня тут дополнительно, да, вот смотрите, как я сделал. Вот, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот я взял. Ну, можно по новой написать. Да нет, что по новой. Вот, раз, вот видите, взял название вот это, копировал его, и вот так вот, опа, чтобы на диске оно было цивильное, его надо как раз, вот сейчас название песен тогда буду вписать, вот. Almost ready to shut it. A loss on the east danger. такой, да. Это 13 дисков готовлю к издательству. Ну, этот фильм будет размещать, понятное дело, когда уже издал все. Так что это у меня уже будет сколько? 32 диска плюс 13. Ого! В 2017 году я сдал, сколько уже дисков. Блин. О, четвертый. Immortal пишем. Бессмертный, да? Опа. Вот. Чтобы легче было, наверное, придется воспользоваться услугами интернета. Сейчас, немножко к интернету подключусь. Опа. Опа, к интернету. Вот, например, чтобы английский язык, да? берем а, у тел нечаянные души. Ну, я пользуюсь переводчиком. Вполне подходит. Конечно, он машинный перевод, ну, сойдет. Для названия песен вполне скатит, там можно подкорректировать. Там. Главное туда э, слово... Э, эм, как-то, что там я сегодня, блин, ну, вообще не выспался сегодня. Фу, это самое... Словарный запас сегодня хромает. <laughs> так что, я извиняюсь. шеф душ. Душ. Так красивее будет звучать. Ну, можно и так. О. The Fallen Souls плюс Black Souls. О, так звучит красиво. Красивше намного. дурацкие переводы, блин. Вот, Элон, ну, Элон так и будет Элон. Дождь такой был. <laughs> Когда-то давно. Вот, бессмертная любовь. Yeah. Immortal Love. Так, черное мясо, о, вот эта тема, бля. Экспериментальный блэк метал тут вообще получился такая тема. Ключу, кстати. Где она тут? Сидит была такая девушка, Сейчас тут можно раз копировал, чтобы быстрее было. Вот так вот раз копировал, тут вторая часть идет сразу. пока-пока. Следующую часть смотрите. Ну, в принципе, я потом смотрите, будет... Четвертая часть. Четвертая часть эм, от идеи до издания вашего музыкального произведения, альбома, то есть EP, э, сингла на лейблах в формате диск, винил там и т.д. и т.п. Так, смотрите, дальше. Вот я сделал Доминион, видите, э, сделал трек-лист, альбома. Теперь я беру, а, чтобы, так сказать, интернет не полить. Вот, тут я э, разобрался. Что мне еще надо будет? Мне надо будет что Дизленд. Вот, тут, блин, до Вот, интернет пока не закрываем, значит, так. Ну, значит, берем, значит, вот, беру, значит, смотрите, Dominion, Hell on Earth. Вот берете так и вот переименовываем все это дело если получится а сейчас за мной играет ладно а ну не этот а трек играет а, сейчас и этот трек дальше Вот, берете и... Вот, так что получается, это как у любой бизнес. Сначала идея создается, потом пишется бизнес-план, потом нанимаются специалисты, так сказать, либо вы сам как специалист, ну, музыканты, сам творческий человек, то есть будете у себя в глубине специалиста, или учитесь на чем-то играть, или кого-то нанимаете. Вот, кто-то за вас будет играть, так что как хотите. Вот потом, получается, нужно найти, вы включаете после того, как уже создали что-то, потом нужно включить себе или искать со стороны менеджера. Вот, либо самому. В каждом человеке, в принципе, Э, есть все эти данные, он сам может быть и, ну, и идею создать, бизнес, и бизнесменом быть, и специалистом в любой сфере, было желание. Вот, и, и менеджером. То есть все можно самому всего достичь. Ну, это правда долго, конечно, хотя если подучиться, можно и быстро. Это, в принципе, вот, это классное место. Так что все, все можно, ребята, блин. Ребята и девчата. Вот, ну, а потом наслаждаетесь славой, там, самоутверждаетесь. Вот, помню, в той на памяти взяла как-то несколько человек, там, басиста, гитариста, вот, ну, вокалист. А вокалист нормальный, блин. А... Вокалист, кстати, играл и во многих коллективах пел. Э, The Human, Hum, этот самый, как его, э, Миф Мекерс, Торна Парти он пел, спел на нескольких песнях. Нормально, а вот басист, блин, при, приволок без моего согласия. Слышите, вообще, я, я охуел. <laughs> Привел, э, да, без мата, без мата, да. Привел в группу менеджер. Нахуй мне менеджер, блядь. лишнее, вот, Я и сам могу продвинуться. Тем более девка тупая, блядь. Нихуя не смыслит ни в чем. Заниматься ничем не хочет. Нахер она нужна тебе. Как человек она прикольная, да симпатичная, ну, а толку с нее. Она там какие-то группы раскручивала, не знаю, потом куда-то в Россию уехала, че, блин, не знаю. Короче, сам, можно все самому делать. Автоматизация бизнеса – это классная вещь. Нахера вам кого-то нанимать, если вы можете сами все сделать? <laughs> Нафиг оно надо, че? Вот я вас спрашиваю. Сейчас во всем мире автоматизация бизнеса. О, вот получилось, смотрите. Вот тут у меня, да, вот текстовый документ, можно его перезакрыть. Оба, сохраняем. И теперь вот, вот он здесь. И вот, потому что трек-лист нужен для, чтобы наносить все это на, на обложке И вот теперь можно раз, включил. То есть что-то не, не это сама. И вот оно играет теперь все. Вот эти все треки. Вот они все здесь тут. Все готово, все. Ну, до следующих встреч. Нашу тему, тему, тему. Вот так вот, например, вот это пускай поиграет. Как от идеи дойти до издания вашего музыкального творчества самостоятельно. Вот, как делаю это я. Сейчас благодаря интернету и смекалке можно самому всего достичь. Раньше э, музыканты ездили э, по 20 раз за свой счет, по, по этим всяким по городам, когда интернета не было, да. Ездили за свой счет, чтобы их узнали, потом, чтобы им имя было, потому что музыкантов много, движение у нас это в Украине так особо не сильно развивается, ну, любое, в принципе. Вот и потом только это самое, то есть, знаете, как вот, вот похоже чем-то, они вот так смотрят на тебя, как на выскочку, типа, «А вот, блядь, выскочил. Благодаря интернету и смекалке можно сейчас быстро продвинуться в короли и в королевы. Вот, из пешек, так сказать. Они же так смотрят, как мне, чем-то напоминает, типа как, а вот деды воевали, типа такую фразу, типа что-то такого. Вот они, деды, вот им завидно, что они там десятилетиями, годами там, это самое вот это, чтобы шли к успеху тернистыми путями. А кто вам виноват? У вас мышление неправильное идет. Я знал, что у меня все получится. Я подготовился и вот бац, и нормально все. Вот. Автоматизация должна быть. Сейчас время, новая эпоха, новое, э, время нового мышления. Так, я тут не знаю, что-то мне вот... Кстати, вот как я делаю свои как я делаю свои работы. Я их делаю вот сейчас. слабые. Так, вот я, у меня мобильный фотошоп, я в нем все делаю. Фото делаю там какие-нибудь, фотки и их фотошоплю. Вот. Кто бы мог подумать, кто, кто знает, из чего это. А? Вот фотка. Вот фотка. <laughs> Ну, может быть, кто-то и догадается, из чего это. Вот это пень с деревом. Там рядом с репетиционной точкой, вот видите, вот похоже, что пень. Ох, какие, а! Охренеть, да? О, и далее как можно Как можно делать из, из мухи слона? <laughs> То шутка, конечно, была. Вот, вот линолеум сфоткал на репетиционной базе в субботу. Ходил в туалет, там линолеум лежит. Ну вот, вот я сфоткал, и вот что с него получилось, а? Вот на диск пойдет, это на фронт, это назад, а может наоборот, это на фронт, а это назад. Подумать надо, куда его притулить. Вот тоже. Вот на 9D покатят вполне. Картинка классная. Вот на диск. Вот это пень, вот я сфоткал там дерево. И на нем растет всякая ересь. Вот, кстати, а вот на диск. Так что благодаря смекалочке можно... Вот назад пойдет. Это на CD, это вот на фронт. Или наоборот посмотрим. Надо подумать, что куда лучше ставить. Вот еще... Все элементарно. Так, вот, значит, продолжаю. Вот прикольная темка фреза в диск вставляется. Можно и такое поставить на обложечку. Что я сегодня фоткал что-нибудь? Не, ничего не фоткал. А вот, вот этот пень, вот я его сфоткал, видите, фото. Фото на моем телефоне. Вот как оно выглядит. Вот из чего я делаю получилось очень даже кайфово. Так, ладно, это нафиг. Вот, это я убираю. Это мне сейчас не надо. Так, интернет я отключил нах. Так, и теперь запускаем прогу. Вот. А, получил. Прох у меня там есть где-то. Ну, нет, не важно, что у меня там есть. Вот, прох называется Ronia Salt CD DVD Label Maker Portable. То есть ее не надо даже на ком ставить. <laughs> Классная тема. Так, вот, значит, берете, значит, вот у меня, там у меня, например, там-то, там-то, там-то, тум-то, там-то, там-то, тум-то, тум-то тинта тинта тири тинта тури тумпам тури пампа паря пам пам паря па па пам пам паря па па пам паря па па пам пам пам паря паря па па пам вот и вот как это паря па паря па пам делается вот зад например вперед зад ну то ладно сейчас мы найдем где там куда там оно делось вот фронт делаем фронт. Оба. Титул нам не нужен, титул 2 там тоже нах не нужен. Вот, Angel of God. Проект называется. Вот мы его сюда вставляем. Так, как бы его... Каким шрифтом его сделать, а? Таким шрифтом блин, какая-то херня получилась какая-то. Так, это ж нам надо... А, вот так, наверное, будет. Вот. Уже это же black metal. А не как-нибудь. Вот. Альбом называется Death. Ну, он у меня выходил на моем лейбле, на двух лейблах, на, на кассете выходил. Пойдем на лучше желтый свет. А то вообще ж нифига непонятно. Так, ну и теперь надо немного вот это вот непонятная фигня. О, а теперь нормально будет. Вот уже обложечка годится. Сейчас мы ее делаем. Вот, подавив ее. Опа! фронт годится. Ну вот, годится. Теперь берем новый проект. Что у нас там? Сиди. Вот, сиди. Ну, они мне так сказали, такой сиди. Так, вот, раз, чик. Нафиг. Сюда 5 рейнджера в гад вставляем. Это нах. Вот, это нах. Это для ихнего места. Слева они просят. Так, а тут я пишу. Вот, Cybermax Digital. Это мой лейбл. Вот. Тут пишем, ну, DS можно написать, да. DS, какой там, 1998. Так, на диск поставить. Так, а вот на диск. Вот. Здесь мы берем, значит, на может белый свет пойдет, а? Ну, белый как раз сюда покатит, наверное. Или желтый можно опять. Да, наверное, желтый покатит. Вот, желтый. И сюда то же самое. Тут надо уменьшить шрифт, чтобы влезло. Вот влезло. Так, а тут увеличим. Тоже желтый берем выбираем шрифт, вот раз. Оба, и годится. Вот уже нормально. Сейчас мы сделаем красивше, чтобы было. О! Ну вот. Так лучше. Ну вот, теперь можно э, это самое дело сохраняем. Тоже в PDF. А теперь, значит, новый проект Back. Задняя часть. Задняя часть у нас зад вот. Вот, ну так нормально будет закрас. Закрас по... Ну, это так сделаем. Там они обрежут потом уже. Вот как можно без фотошопа все сделать культурненько. И нормалек будет. Вот, тут, значит, пишем Enjoy of God. пишем des этот альбом играть. Это другой играет альбом. А, кстати, надо сюда эти поставить. Опа. Опа, есть. Так, ну а сейчас надо вот отсюда скопируем. Вот текст у меня что-то есть, вот я копирую, я же набрал все специально для этих целей. вставляем, сюда вставляем. Выбираем свет опять-таки. Вот, подходит. Вот к этому свету подходит желтый свет. Вот как раз оно все, все тут ложится как надо. А сюда текст. Точнее, эти песни. Ну вот, а сюда берем вот как раз, ну, те самые, названия песен не нужны тут, конечно. Фу, название альбома лишнее. Зачем так много? Я его увеличу, чтобы ви бачили, як це, як це робиться все. Качество, конечно, бля, нихуя непонятно. Ну, что я делаю? Я, короче, убираю все, опа. Так что сейчас, благодаря интернету, можно смело брать быка за рога, точнее, или, точнее удачу, и иметь ее по полной во все щели и дыры. Вот, и она будет с вами, к вам благосклонна. И плюйте на всяких там неудачников, негативщиков, которые пишут вам всякую фигню. Делайте, займитесь своим делом. Они же не понимают, что э, ваш материал ориентирован не на них, а что э, они же думают как, у них мышление такое, что типа они считают, что если они вот такие, значит и все остальные такие и остальным тоже не нравится там что-то. Или что-то им нравится. Ну, <laughs> они считают, что их мнение что-то стоит. Да нафиг вы кому нужны своим мнением Не нравится, иди на другой канал там и слушай другую музыку, покупай другой диск каждому человеку не угодишь, это во-первых. И, и э, я, например, не ставлю целью кому-то угождать. У меня есть свои, свои фанаты, которые слушают музыку. Ну и все. И у других есть то же самое. Ну вот, готово. Вот, нажимаем экспорт Опять в PDF. Вот, и уже готово для конвертации. Все. Все окей. Все годится, все хоккей. Все, всем пока-пока. До следующих встреч, следующих, следующей серии. Хай! Желает успехов тем от сверхов. Так, это следующая серия. Не помню, какая там... Какая по счету. Сейчас глянем. Сколько там седьмая серия. Мой путь от идеи до издания на лейблах. Вот, смотрите, уже я жду компакт-диски, которые едут ко мне с России, с Москвы, в Украину, в Харьков. Э, вот я, смотрите, делал папку себе, вот, например, 2017, 11, 21, под издание на CVL Minis Records. Вот, сделать кавера для издания то есть, то есть четвертая часть уже, уже 4 раза издавался. Вот тут смотрите, на 13 дисков. Вот, я создавал, ну, я уже поудалял треки сами. Вот, трек Ли сделал. Это самое, под, под, э, ну, это под каждый альбом. Вот, под каждый альбом делал. Э, кавера делал кавера все готовые, уже все это, ну, отсылал, все это я делал в программе, смотрите в предыдущих выпусках, вот в PDF оно ну, все, вот PDF, потом конвертирую, вот именно исходники какие, вот zip тоже, то есть все это делается в PDF, вот, надо издать на своего Минис. Вот получилось день диск получился два альбома. Ну да, вот они получили, да. То есть, это вы видели. Только что показывал. Вот второй диск, третий диск, вот восьмой, девятый, тринадцатый. Так что поиздавал, еще сделал 13 дисков. Вот, в следующей серии покажу как. Ну, в принципе, как. Ищите на, фейс, на фейсбуке, сейчас я скажу. Ищите на фейсбуке лейблы, которые хотите, э, интересные для вас, с интересными условиями для вас, чтобы были. И пишите им, хочу сдаться, они вам говорят, присылайте нам свою демку. Ну, я присыл, рекомендую присылать в MP3, эм либо в, в э, эти, ну, можно MP3 эм одним, одним файлом, ну, то есть full э, альбом, либо в Wave можно full альбом, ну, лучше в MP3. Эм вот, они слушают, говорят, да, классно, хотим вас издать, все, давайте, присылайте. Ну, и, и шлете уже матрицу вейве, э, то есть там, ну, я, у меня в вейве, да, материал там 2116 килобит, там 1004, там сколько там, 1411, э, по-моему, число там, да, 1411 килобит, это компакт-диск, да, вот, вот, таки, вот такое качество, вот, все, теперь я это уже удаляю, я это уже сделал. Сейчас создам новую папочку, вот, создам новую папочку здесь. Это удалю. Нахер, она мне уже не нужна. Все. Только место занимает. Ха-ха. Вот, уже это все сделано, все это записал, все исходники, все себе на диске записал, чтобы у меня было, так сказать, для истории, для себя. Так вот. А это для издания, вот, на этот год там готовлю. Ищ, э, ну, на этот месяц готовлю еще издать, издать надо. Сегодня у нас какое... Ну, не знаю, если успею, там диджей колдун издам. Э, альбомчик. И новый проект грайндовый Ленина Дух. Ну, в кавычках. <laughs> Вот, название альбомов там. Ну, в принципе, этот ролик, это видео все равно будет опубликовано в следующем году, то есть в 2018. То есть, то есть ну, получается, да. Э, пока смонтирую, пока, то есть все, время на все это ну, блин. Так, э, когда сам все делаешь, конечно, э, долго. Ну, оно нравится, да, классно все, и сам и то, и то делаешь, и это. Это классно в этом смысле. Мне нравится лично. Я занимаюсь любимым делом. Вот, и это, ну, я живу как в последний день. Вот, и мне все, я счастлив. <laughs> вот, как говорится, не в деньгах счастье. А некоторые там рвутся, думают, о, деньги, там, дома, там, ну, то понятно, само придет со временем. Деньги, конечно, нужны. Вот. Были бы, э, когда будет деньги, я буду нанимать людей, они будут мне это все делать э, за деньги, естественно. Вот. Так что, все окей. Вот. Так что сейчас буду делать то, делать это. И попутно э, запишу. Живые барабаны я уже записал на грандовый альбом. Ну, диджей Колдун те, на ЕПшник я уже темы записаны. На канале разместил их почти все. Почти все. На канале разместил клипами, демо-клипами. Это, то есть я как бы сам снимаю клипы. <laughs> Вот, ищу девушку э, симпатичную, чтобы сниматься с ней или снимать ее. Вот, тоже мне нужна симпатичная, стройненькая девушка, чтобы была. Вот, будем сниматься вместе. Так что звоните на 099 199 58 88. Максим. Э, живу я в Харькове, да. Вот. Так, ну что? Ну, до следующей встречи. Пока-пока. Э, желаю успеха тебе, от всех. Итак, заключительная восьмая часть моего фи документального фильма от идеи до издания на лейблах. Вот. Вот, смотрите, вот, например, мой... Вот я уже фильм этот подготовил. А, кстати, ну я выбрал для... Для... Вот, уже вот приготовил, смотрите, вот уже первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, и восьмую сейчас снимаю. Вот, вот уже обложечка есть уже. Ну, я сейчас использую черно-белый свет камеры, потому что я люблю черно-белый свет камеры. Ну, вот, например, вот как вот, вот это с этого я делал, вот когда вот, значит, э, в предыдущих я рассказывал вам о, о других тонкостях. Ну, посмотрите, да. Вот мои кассеты на на Vibrio Records, это саблейбл. Ну, тут много, конечно, да. Да, вот, смотрите, например, вот тут альбомы какие-то. И вот написано, сделать на эти альбомы рекламные треки. Так вот, в этом выпуске я хотел вам рассказать, показать, вот когда вы уже запис... ну, создали, появилась у вас идея, потом вы записали, а, вот, переговоры, например, по, по изданию на, на, на, на Брека. А, ну, в принципе, эти переговоры можно и тут найти. Сейчас интернет у меня есть. Сейчас интернетик включим. Вот это играет мой проект DJ Колдун. Это моя самая любимая тема, которую я придумал. Вот в этом году, в 2018 я по-моему, или в том, по-моему, в этом году придумал, я не помню, или в, в декабре 2017 года, или вот сегодня уже 30 уже 30 это самое э, января вот или уже или вот недавно придумал ну или в начале января не помню короче Значит, смысл, эм, на чем мы остановились сейчас? Ну, столько, столько все э, <laughs> мельчайших этих самых э, всяких. Вот моя страничка на Фейсбуке. Ну что, берете, значит, э, например, там какой-то лейбл, э, вот у вас какая-то музыка есть, и пишите, например, вот, вот например, лейблы, издающие издающие э, noise, например. Вот. Раз, бэм. Вот, кассетные лейблы сегодня. О, видите, есть такие даже еще. Ну, тут, правда, ши за Ши... ши за ши Шиз аудио сайт какой-то. Вот, или экспериментальные, или нойс издают. Ну, это, про 2010 год. Нового что-то ничего нету. А ну, сейчас вот наберем 2017 год. Ну, короче, лучше на Фейсбуке искать. Я, я пришел к мнению, что на Фейсбуке лучше всего искать. Вот. Noise MC, да тут, короче, ничего такого и нету. Берете, короче, на Фейсбуке и ищите. Вот, например, ну, я как бы нашел лейбл такой, а мне посоветовала Настя. Настя посоветовала Литвинова, это Life Illusion, я с ней, я у нее был сессионным гитаристом, снялся в клипе, да, вот, это самое. И она мне посоветовала э, такого чувака, как... Сейчас мы его в друзьях найдем. Э, так, это барабанщик. А, вот он. Вот, Сергей Федорсон. Это оказался мой зна хороший знакомый. Он когда-то у меня даже жил. Это музыкант группы Молох. Украинский, можно сказать, бренд black metal. Вот. Э, и у него лейбл Depressive Illusion Records. Он издает, раньше он издавал на э, демо cdr Сейчас он издает на издает на, на, на, на кассетах. Вот. Ну и издавал тоже на CD там, на, на CD 500 э, копий эти CD-диски. Вот. Ну, как вот Вакула Продакшн, например. Вот, кстати, Вакула Продакшн, на нем можете издаваться. Ну, я пока на нем не издавался лично. Вот, пока что нет такого материала у меня, чтобы для этого лейбла вот, кстати, вот, ну, короче, э, короче говоря, вот, ищите на Фейсбуке, пишите вот запрос там какой-нибудь, ну, короче, разберетесь. Вот я нашел Ригоризм Рекордс. А, ну, это вот моя знакомая, очень любимая, можно сказать, знакомая, живет в Италии вот она мне, мы с ней переписываемся, но это уже лично, это же не ваша, так сказать, забота. Вот, Rigorism Production, Н. Кадах, что-то там, рекорд. Вот, ну, короче, тут переписка, короче, договаривайтесь с ними. И тут там очень много переписки, я уже там э, издал очень много работ своих. Это самое э, в формате демо-CDR. Вот, издал много работ. Это Cool Minis Records, короче, вот. И, э, например, вот мои работы, вот они. Вот они изданы. Вот, вот. Тут их много очень. Вот, например, нажмем на какой-нибудь. Вот, Макс, генератор идей, это киберграйн хардкор до 2018 года. Вот, вот, например, как оно будет выглядеть. Вот мои диски. Вот он я. Вот Макс генератор идеи. Вот. Вот. Потом вот еще. Вот другой альбомчик. Тоже Кибергайд 2000, ну это 2017 года. Вот тоже. Вот как выглядят мои эти самые обложки я сам делал, ну, вы увидели, как я делал. Вот, кстати, progressive Death Metal. Ян Улыкси дал объявление, вот progressive Death Metal. <coughs> дал объявление, что собираю группу. Вот, это самое, вот как она выглядит мой релиз. Вот он, вот обложечка, вот он я, вот диск, вот задняя обложечка, ну, это внутренняя часть. кстати, да, надо лайк поставить. Вот, ну, ищите лейбы, договаривайтесь и сдаетесь, и все. В принципе, ничего сложного. Было бы желание. Вот, ну, можно, конечно, себе менеджера нанять, но он же будет деньги платить, ему надо деньги платить, или какого-нибудь фаната можно э, пригласить. Вот тут моих работ очень много. Вот знаменитый альбом «Да смерть», ЖФ ГАЗ ДДС, да. Но ну, это нет как бы инструментальный. Сейчас мы э, с водословом пишем блоковый материал на английском языке. Как типа, ну, типа как переиздание будет, как кавер-версия. Проект Angel Angels of Angels, Angels, Angel is Dead, по-моему, или Angels is Dead, я уже не помню, у меня столько, столько проектов, как у Дэна Свана, я уже запутался, честно. Ну, короче, подписывайся на мой канал, друг, вот, у меня много чего интересного, никакой лжи, все правда, правда и только правда. Никакой лжи у меня нет, ни пафоса никакого. Есть проекты всякие, да, черный пиарчик присутствует. Вот, так что я уже там давал много. То есть, ну, короче, переписываешься с лейблом, и они тебя издают. И все, договариваешься, чтобы издаться. Там условия, там авторские работы тебе присылают, да, даешь адрес. Ну, короче, ничего, ничего э, сложного абсолютно. Вот кассетный вариант я издавал на, э, у, на Depressive Illusion Records, там э, под лейбл как-то он называется, не помню. Вот, кстати, это Someday We Will Die. Это кавер версия на комби Крайст, Dark Electro, да. Ну, я ее сейчас включать не буду, потому что эта музыка, как оказалось, что-то ну, понятно, это же авторские права. Ну, все, дружище, пока-пока. Подписывайся на мой канал. Желаю тебе успехов, Макс Веков. Занимайся своим любимым делом, занимайся творчеством, сам издавайся бери пример с меня. Вот. Ну, можно, конечно, на виниле сдаваться, но сейчас никто... Сейчас надо быть, наверное, Майклом Джексона, может быть, чтобы тебя на виниле кто-то издавал. Захотел бы э, туда свои деньги инвестировать. Вот. Либо сам зарабатывай деньги, там 5-6 тысяч долларов, и сдавайся на виниле, хочешь, издавайся, Вот. <laughs> Мне ровным счетом не хватает, чтобы сдаваться на виниле, как раз 5-6 тысяч долларов. Все, пока-пока.